сен маған керексің екінші бөлім иә атасы рұқсат бергенімен тез келуін бұйырды енесіне қарау керек қой төсекте таңылып жатқан жетерін жетті ау астанаға дәл осы көрініс дәл осы жағдай алдымнан шығады деп ойлапты ма несі бар еді итшілеп бұл жаққа келіп білмей көрмей жүре берген жақсы ма еді соншалықты жағдайдың құрдымға кеткені ме ауылға жете алмай жүргеннің себебі осы екен ғой пәтерден жас үлкендеу бір сылқым ел шықты сен кімсің дегенде қарап тұр бесірейіп нәрестесі бауырында тұңғышы жетегінде өзі азып тозған ақсәуле еш бөтен ойсыз амандасып ішке кірмек болды сөйтсе бұл боянып сыланған сары қарын әйел бауыржанның нақ сүйері болып шықты адам дегенде осыншалықты арсыз болар ма баж баж етеді өзі бауыржан екеуміз үйленеміз сен оған ешкім емессің неге келіп тұрсың дейді ғой жолдан қиналып әзер жеткен ақсәуле құлап қала жасады солғын реңі қуарып аузына сөз түспеді мұның келетінін күтпеген болу керек арғы бөлмеден таңдансан көзі атыздай болып бауыржан шығып келеді ақсәуле жаутаң жанарын оған қадады бұл қалай болғаны дегендей үнсіз ғана көздерімен сұрақтарын жаудыра берді келетініңді неге айтпадың деп күмілжігінен басқа тәуір сөз айта алмады күйеуі мен саған түсіндіремін деп бірдеңе айтқан болды сенен күтпеген едім бауыржан оңбаған екенсің оңбаған деген ақсәуленің ақ жүзін көз жасы жуды айналайын бай керек болса бір жылдан бері қайда жүрсің ондай концертіңді бұл жерде қойма кет үйімнен деген әлгі әйел мұны жұлқып үйден шығармақшы ақсәуле де қарап қалмады оның қолын қағып тастап кеудесінен итеріп жіберді бір қолында бөпесі етегіне жармасқан тұңғышы шырылдап жылап отыр. тарт қолыңды жоғал көзіме көрінбей байың мен таңдағанына мен кінәлі емеспін деген бетпақ әйелдің дауысы неткен жағымсыз еді қойсаңдаршы не көрінді сендерге деп төбелеспек болып тіресіп тұрған екеуін ажыратқан бауыржан әлгі әйелді жұлқып-жұлқып арғы бөлмеге кіргізбек болып тыныштануда Ақсауле теріс айналды екі өпесін екі қолына көтерген күйі баспалдақтардан тез түсіп барады құлап қаламын ау деп ойламапты сол кезде екі көзінен жас парлап аяқ астындағы жолды көрсетер емес сонда да кетіп барады жүгіріп барады қайда барары белгісіз есін жиса вокзалда отыр екен дәл сол сәттегі ақсәуленің жағдайы тіптен қиын еді бір ауыр сезім кеудесін жаншып барады ыза мен қорлық болар әлде қызғаныш па өзі де түсінбейді күйеуіне сүю сезімі жоқ еді ғой жоға сүю сезімі болмаса дәл қазіргідей қиналмас еді бір сәтте өмір қызығын жоғалтқаны нес? өмірінің мәні бауыржанға байланып үлгергені ме ешқашан мұндай күйге түспеген жан азабы дегенді енді түсінгендей ақсәуле неше түрлі ойларды ойлады не ойласа да Арғарай өмір сүрудің мәнін таппай жатыр екі өпесін алып пойыз астына түсіп өле салғысы да бар өзі кетер екі періштесін аяп отыр олардың не жазығы бар оларды жарық өмірден үзіп алуға қандай құқы бар мұның екі өпесін құшақтаған күйі ақ тек еңкілдеп жылай берді жылай берді баяғыда бір туыс әпкесі айтып еді жездең жүз қатынмен жүрсе де бәрібір оған түк сезімім жоқ маған бәрібір деп айтқаны есіне оралды бұған бәрібір емес екен сезім болмаса бәрібір болар ма еді бірақ неге жаны қиналады демек күйеуіне сезім оянғанын өзі де сезбегені ме ары қарай қалай өмір сүреді не істейді ол ата енесінің үйіне емес төркініне жол тартты жалғыз қыздың төркінге қайтып келуі ата анасына да оңай болмады маңдайына жазылғанын көрер қайтеді енді төркіні қабақ шытпай құшағын ашса да ақсәуленің жаны жайында емес жолға қарап алаңдайды елеңдейді біреуді іздеген жүрегі өзіне не керегін де білмейді кейде күйеуінен кеткеніне іштей қуанса кейде көңілі жабырқайды әсіресе әкесіз өсіп келе жатқан екі қыздың тағдырына алаңдап жаны күйзеледі бұл жағдайды білмей тұрғанда күйеуін көп ойлай бермейтін үйдің күйкі тірлігімен күйбеңдеп жүре беріпті қазір бір сәт есінен шықпайтын болыпты бауыржаны неге ойлай береді күйеуін сағынғаны ма әлде іштегі булыққан ызаның буырқанғаны ма осы кезге дейін күйеуінің құшағын аңсамап еді қазір көзін жұмса сарғарын әйелді құшып жатқан күйеуі елестейді кейде олай кейде бұлай түсініксіз сезімдер келіншекті әбден азаптауда біраз күндерден соң қайнатасы қайнаға абысындары келді ақсәулені алып кетуге бауыржан үшін кешірім сұрап отыр құдай ау олардың не жазығы бар бауыржанмен өмір сүретін бұл емес пе солай айтып еді жамырап қоя берді олар бауыржан келді астанадан өкініп отыр өзінің бұл жаққа келуге беті жоқ ақылың бар еді ғой түсін екі қызды ойла деп кетпей отырып алды сенсіз кетпейміз дейді тағы кешірімді бол құлыным алдыңа келсе атаңның құнын кеш деген екі қызыңды ойла деп өз анасы айта бастағанда ақсәуле жолға жиналды өзін емес қыздарын ойлады анасы айтқандай бір жағынан жұрттың сөзі дегеннен қашты бәрі мүсіркей кінәлай қарайтынын сезіп жүр оның үстіне аяулы анасы қанша сездірмейін десе де кейінгі кезде сыр алдырып қойып жүр Шай үстінде отырса да е құлыным ай пешенеңе де бар екен деп күрсініп алады еріксіз әкесі көп уайымдай берме денсаулығыңды сақта дегеннен басқа ештеңе деген емес бірақ оның жүзі де жабырқаулы іштей қиналатынын білет есіктен кіріп келген құдасын көргенде жанары жарқ ете қалды ғой ең жақын адамын көргендей орнынан ұршып тұрып төс қағыстырып қауқылдасып мәз болып қалды емес пе жан жақты ойлаған ақсәуле төркіннен кетіп бара жатқаны да сондықтан анау әйелмен жола байланысты үздім қателігімді түсіндім деген бауыржан болса алғашқы кезде жап жақсы бұл да бұлдана бермей өткенді ұмытып жаңаша өмір бастағысы келді әрбір сәттен жақсылық қуаныш іздеп отбасылық өмірінің қамалын қатайтқысы ақ бар бірақ жүрегінің бір бұрышында кішкене ғана ермес мұз қалып кеткендей сол мұзды ерітуге де әрекет жасайтын емес сол баяғы жүріс арқа жарқа болып отырып әңгімелесу болашаққа бірге жол сызу деген атымен жоқ қайнағасы тауып берген жұмысқа таң ата кетеді кешке шаршап келеді кешкі асын жеп болысымен сыртты тағы бір айналып келеді тірліктерімен келісімен төсегіне құлайды уақыт осылай өтіп жатты кинодағы нағыз махаббатты аңсамайтын болды күндер өте ақ сәуле осы өміріне бойсынып та қойды жан дүниесі жетімсіресе де тек бауыржан бүйректен сирақ шығарып жүр мына жердегі жұмыстың табысы аз өткендегі жұмысым жақсы еді қоймай шақыртып алдыңдар ал енді не болды тапқаным күн көрістің өзіне жетпей жатыр деп астанадан қайтып келгенін міндет ететін болды ақсәуле де үнсіз қалмайды мұндайда көрдік қой ол жақта не тындырып жүргеніңді сағынып жүрсің бе деп тілімен шағып алады не деп тұрсың оны сағынатын болсам келмейтін едім ғой бұл жаққа сен де қанды ішіп біттің дейтін күйеуі де сөзден қалыспайды не істедім қаныңды ішіп бәріне көніп үндемей ақ жүрмін бұдан артық не істеуім керек еді деп сөз қоласқан екеуі айтысудан жалықпайды соңы ақсәуленің сыңсып жылауы мен бауыржанның былапат сөзді боратып орнынан тұрып кетуімен тынады мұндай жағдайлар күн сайын көбейіп барады ақыл мен сабырға жүгінген ақсәуле қандай жағдай болса да отбасын сақтап қалуға қыздарын жетімсіретпеуге тырысуда бірін бірі сүймегендерді түсінісіп тәп-тәуір отбасы болып өмір сүріп жатыр уақыт өте үйренісіп кетерміз деп ойлайтын еді алғашқыда ал ажырасып көргенде білді ғой күйеуіне деген сезімнің ұшқыны тұтанғанын ата енесінің үйінде жүргенде білмепті бөлек кеткенде ғана күйеуін өзгеге қимайтынын түсінбеп пе еді қызғаныштан оянды екен күйеуіне деген жылы сезімі енді сол титтей сезімді лаулатқысы келеді сол отпен отбасын жылытпақ ал күйеуі тарапынан салқын самал есіп сол титтей ұшқынды өшіргісі келеді мүмкін ұл туып берсем өзгерер деп ойлады ақсәуле өйткені ұлдары үш сертеу таныстары жиі айта береді күйеуі нені меңзеп жатқанын түсінеді бұл аяғы үшінші рет ауырлаған кезде ақсәуле жатса тұрса жаратқаннан ұл төледі ұл туатынына сенімдеді құрсағында шарананың қыз екенін аппараттан көргенде көңілі шөгіп барып қайта тәубесіне келді алланың бергеніне асылық етпейін денсау ұрпақ әкелейін деп тілей берді тек үшінші қызы дүниеге келгенде күйеу екеуінің арасы алыстамаса жақындай қойған жоқ түнде баланың жылағанынан ұйқысы қанбайтын бауыржан бөлек бөлмеде жататын болды жұмыс істеп одан қалса үйінен безгісі келгендей сыртқа елеңдеп тұратын оның қаңғуы көп қандай тірліктер екен бір құдай білсін сырттағы тірліктері үнемі бітпейді ал бала балабасты болып одан қалса бітпейтін үйдің шаруасы енесінің күтімі жас келінді әбіршітіп ақ тастады әбден ол аздай төсегін бөлек салдырып алған бауыржанның телефонда қыз қырқынмен жыртыңдасып жататынын байқап қалып жүр айқай шығарды. оны мұны айтып алғашқыда күйеуі ақталып шығатын бара бара ақталуы да азайып ал не істей аласың дегендей кейіп танытатын болған отбасылық өмірден өзі күткендей рахат көре алмаған ақсәуле күйзеліске түсіп кеткенін өзі де сезбеді нәтижеде аз уақыттың ішінде салмақ қосып алды жүрегінде кеңістікті тамақпен толтырғысы келгендей ертелегеш аузы тынбай не нәрсе болса да жей береді бірдеңе жесе көңілі жай табатындай бар үшін тамақтан алады қыз кезіндегі әп әдемі қуыршақтай келбетінен жұрнақта қалмады көп уақыт өтпей ақ салмағы жүз келіге жақындап қалыпты онда да тоқтайтын емес айнаға қарап шаш тарап бет күтімін жасап әдемі көйлектер сатып алуды мүлдем ұмытты жап жас болса да бір халатты ауыстырмай ұйпаланған шашын орамал астына жасырып үй шаруасын істеп жүре береді күйеуінен жылу да күтпейді үміт үзген екінші бөлімнің соңы жалғасы бар